在周一的部分，我们会逢到的是金鸡唱舞的吉日。那么在这一天呢，针对如果你有要这个剪头发、理发需求的朋友们是非常大力的。同时，我们也可以透过沐浴哦，用香精或者是有这个艾草的味道的这个沐浴乳呢来淋浴哦，来达到除秽的一个效果。再来就是在这一天呢也很大力，我们可以剪指甲哦，来达到。 这个除秽的一个效果。那么在这一天的午时呢，也就是金鸡唱午的时刻，从早上的十一点一直到下午的一点的时段，在这个时候呢，我们可以择一好去做一件事情呢，来强化我们的工作运势哦。那么它是属于一个短期的辅助的效果，基本上呢，维持的时间呢，大概是可以在半个月到一个月。 可以看到它的一个效应。那么，我们可以先针对，比如说，如果你刚好呢有这个摆件，它是鸡的形状，那么我们就可以把它放在，比如说，放在你最常会坐下来的位置，比如说你的书桌、你的办公桌，又或者是你的化妆台都可以哦。那么，基本上呢，呃，要放的方向呢，就是以男左，然后女右的方位来摆。 那么再来就是呢，我们如果刚好也没有这样的一个摆件，或者是你临时买不到也没有关系，你呢只要去这个附近的便利商店啊，或者是超商、商场去买一盒生鸡蛋就可以了。那么这个鸡蛋呢，就是一样也是照刚刚讲的的这个位置去摆放。那摆放的时间呢，基本上如果是鸡蛋的话呢，就不用太久哦。 到当周的周四，也就是逢到二元一降的日子之后，就可以拿下来。你可以选择把它呃煮了吃了，好，或者是做其他的东西的运用都没有关系。那么，如果你是放了这个鸡的这个摆件的话呢，那老师也会建议呢，我们至少把它放维持一个月的时间。那它针对哪些职业的朋友们会特别的有感应呢？ 尤其是针对如果你是靠嘴巴在那个吃饭的，比如说呢，呃，律师啊，或者是行销的人员呐，哦，或者是教师哦，甚至是比如说你是在一些娱乐场所在工作的同仁，你常常需要。 跟人家对话的哦，甚至像公关类的，那么这个方法呢，对你们就会非常的见效，非常有助于你们在工作上呢，可以更加的得心应手哦。所以请大家务必要试看看。那么再来就是针对在周二这一天，我们会迎接的是震天狗日。那么震天狗日呢，它尤其是针对在今年生肖属老鼠的朋友们，你受到它的影响的这个。 重力呢就会增加非常的大哦，所以请你们一定务必要特别的注意，在当天的出入的时候呢，要留意周遭的一个状况，才可以避免呢会有这种比如说受伤啊、车关啊、意外或者是血光的发生。那这样的一个影响呢，会延续的带到周三，所以请属老鼠的朋友们呢，在这个礼拜的周二、周三呢，都要很注意哦。 行车的一个安全，那么再来就是在周三这一天的这个晚上啊的二十三点三十三分，我们会迎接一个新的节气，叫做白露。那么逢到白露的时候呢，我们一般都会说呢，它是一场秋雨一场寒哦，或者是白露秋分哦，切秋秋分夜哈，一夜冷一夜。 意思的就是说，当我们过了这个节气之后，只要呢每过一天，或者是每下一场雨呢，这个气温呢就会逐渐的往下掉。所以家中如果有老有小的，请一定要注意他们呢有保暖啊，也就是要留意呢温差以及免疫相关的问题，就比较容易会浮出台面哦。 那么再来呢，也要提醒一下，在当天同时逢到了天罡以及无禄这两个星宿的一个干扰之下，在当天是不利去进行任何的交易斡旋哦，甚至呢去协调跟金钱相关的东西或者合约的东西，都是尽量要避免的。而且在当天如果想要开运的话呢，老师会建议我们要吃全天的一个数哦。 那尽量可以是以方便数或者是桌边数来去做执行，尤其是针对呃本命犯魁罡的朋友们，更不宜哦吃到牛肉跟相关的加工食品哦，所以这一点请务必要多加的注意。再来就是针对周四这一天，我们会迎接的是二元一降。 那么通常逢到这样的一个吉日的时候呢，它代表是我们可以到庙里呢去帮自己补大运或者是补钱财库的。有相关需求的朋友们可以自行的运用。那在周一，如果你有放了一盒生鸡蛋在你的这个常坐的位置上的朋友们呢，记得蛋就可以从周四之后就拿下来了。比较理想的时间点呢，会是在。 周四到周六这三天内取下来哦。那么在当天，同时也很大力，我们可以针对屋的这个格局呢，去做一个呃修墙或者是补墙的动作呢，来补强我们的家运哦。所以如果家中的这个墙壁有龟裂或者是有细缝，需要重新去呃粉刷或者是填缝的，都可以在这一天呢去把它完成。 再来就是在周五这一天，我们会迎接的是乌兔太阴日，吉时呢落到的是四十哦。那么在四十的时候呢，我们会逢到的是贵人登殿哦。那这也意味的是，在这段时间呢，我们是可以，呃，把印章哦放在这个呃桌面上，也就是如果你周四把我们的这个蛋拿下来了，那么我们就可以呢。 随之的呢，在周五这一天呢，摆上一颗印章。这颗印章呢，尽量可以是，呃，你常会用到的便章，所以它不一定是要呃非常的呃贵重的章，比如说它不一定要是十章，它也可以是木章。哦，所以呢，基本上呢，只要是你很常使用的印章印件呢，我们就可以。 把它放在上面哦。那么在当天呢，同时也很大力呢，我们可以安机械、安床哈，还有包括入宅、安香。那么有需要嫁娶或者是祈福的朋友们呢，也很适宜在周五这一天去进行。在当天也很大力，先人可以安葬、火化以及入殓哦。所以有需要的朋友们呢，都可以尽量呢。 在四十的这个时段呢，去进行哦，把硬件摆放在我们的座位上。再来就是在周六这一天，我们会迎接的是中中秋节。那么中秋节呢，也代表是太阴朝元的日子。当天呢，刚好同时逢到了凤凰日，所以呢是非常大力我们荧幕前的女性朋友们的。 如果呢，你没有来得及呢，在周五这一天放上印章也没有关系，我们也可以一样运用在周六这一天呢，赶快去刻一个便章。这是针对如果你是刚出社会的，或者是你刚换工作，或者是你想要有一个新的开始。 那么呢，都会建议你可以运用周六这一天，磕一个新的便章，然后一样呢是放在我们平常会坐的座位，啊，比如说刚刚讲的书桌、办公桌，或者是我们的化妆桌，然后以男左女右的方式呢，放在这个桌面的对角。那么在这一天呢，要放置的时间，请记得是要在。 晚上的六点之后才可以把印件摆放上去，因为在这个时间点，我们会逢到了旺，那它也代表的是说它是一个圆满的时刻，是一个新的时间点。那么在这个时候呢，我们落印来代表可以跟我们心心相印哦。所以如果真的有所求的朋友们，不妨呢，你就可以刻这个印章，然后在晚上的六点再把它。 落在桌面上放好。再来就是周日这一天，我们会迎接的是当月的月破大号。当天同时逢到了灾煞以及月宴跟天贼这三个星数的一个干扰，需要特别留意的就是，比如说小心你的东西会有遗失，或者是有失窃，甚至可能比如说交易上面有一些损失。 所以这也意味着是，在当天也是不宜去做大型的一个交易哦。那么会建议在当天的出入呢，务必要多注意安全。好，那么以上呢是针对当周重要的日课吉凶。再来，让我们来看一下在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是属猪的朋友，第二名是属狗的朋友，而第一名是属老鼠的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么，在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友，你们在工作上呢，会有相当不错的一个业绩的表现，而且呢，它也会在你金钱上的收益呢，展现对比哦。那么，要建议你们呢，要多留意跟上司还有主管。 这个资历比较深的一些伙伴哦，你们在决策上面呢，尽量不要有这种拖延或者是犹豫的状况。啊，如果说呢，他们有这样的一个状况，没有办法下决定，或是很摇摆的时候，请你要当他们的这个金头脑哦，你可以呢，好好的提出你的想法跟建议，来辅助他们可以重新回到这个轨道上。 那这样子也同时可以让你得到他们的这个重视跟重用。那么在这个礼拜呢，你们的工作量呢稍微会增加一些，也就是相对的会比较精彩一点。但是呢，无论你的手头上的工作是不是让你忙到不可开交，请记得呢，你也都要要去先衡量一下，你有没有这个余力去找人来跟你一起，呃，并肩的合作。 或者是你有没有这个能力去衔接？好，如果没有办法做得来，就先委婉的先推掉，或者是要要求延长这个交案的时间，也就是要改变一下 deadline，好，才不会坏了你的工作的口碑。除此之外呢，在这个礼拜这三个生肖朋友在工作上其实工作是很顺心的，所以。 只要不要多头马头马车呢，就不会拖垮到你的进度哦。再来，让我们来看一下其他生肖的朋友们在当周又有什么需要留意的地方。首先呢，第一个是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢，在这个礼拜呢是属于挥别坏运的一周。 那么在这个礼拜呢，我们的财运啊，甚至是事业运呢，跟感情运呢，都会大爆发。好，那么我们就可以趁这个机会呢，把你的工作啊，或者是你的同财之间哦，合伙人啊，或者是员工呢，好好的去做一下整顿哦。那你要改变这个旧有的模式，那么你的好运呢，就会大幅度的提升。那么这一段时间呢，我们的正财运是比较旺的。 而且是超级旺，所以尽量主力要放在我们的正业上面，啊，要把握好好的的这个，要好好的把握这段时机，好，那才可以呢，有更好的机缘哦，来让更多的贵人呢到你的身边哦。那么积极的去努力呢，在这个礼拜呢，都是很有机会让你把升官的路呢给铺好的哦。 而在当中，我们的运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而针对属老鼠的朋友呢，在当中我们的开运花呢是欧石楠，那这个花呢，它是献给这个圣尼拉斯的花，而它呢是属于活跃于圣诞节前的圣诞老人，呃，也就是它的。 祝福之下呢，会意味的是，我们属老鼠的朋友在当中是相当的有气度的。那么在当中呢，你在另外一半的眼里呢，就是属于那种非常有大爱、非常呃不会去保留的，好去付出自己的情感的一种对象。所以呢，当你的对象呢会感受到会非常的幸福，而且是后后顾无忧的，好，但是。 呃，要注意的一点就是呢，呃，你不可以把对方的一个呃付出，或者是说他的模式呢，把它都认为是理所当然哦。因为呢，偶尔呢，还是要让对方觉得，哎，你好像不见得都是按照那个模式或者是套路，有那么一点点的变化跟刺激呢，才能够让你们的感情呢，可以有更多的一个激情跟火花哦。 再来下一个生肖呢，是针对属牛的朋友。属牛的朋友呢，在当中呢是属于要多方挑战的一周，而这个部分呢，代表的是呢要你去挑战新的事物，并不是你被别人一直挑战的意思哦。所以呢，请记得要把这个 challenge 放在呢你往外去拓展。 那尤其是你们这一阵子呢，就是精力呀、活力都是相当的满的，所以可以让这股热情呢，自然的去融入到你现有的工作以及生活的模式。那么只要你心里有一个定见呢，不要受到他人的影响，那么你就可以呢，很圆满的呢，做到你想要完成的事情。 那么在近期呢，要留意的就是你比较容易会有一些，呃，小摩擦呢，是出自于你跟别人呢有一些，呃，不愉快，所以这个部分呢，请务必要谨慎的小心处理哦。还有也会建议，如果有在投资的朋友，你们可以尽量尝试一些比较多元跟积极的方式哦，来帮自己添加偏财。 那针对属牛的朋友，我们在当周的开运花呢是黄色鸢尾。好，那么这个黄色鸢尾呢，它其实就是在法国皇室文章上的这个百合花。好，那这个法国的国王呢，他在当时出征之际呢，他向神哦祈求说：“请给我胜利吧。”那因为呢，他也真的胜利的凯旋了，他觉得。 好灵验，他就把这个花呢，变成了他们的国皇室的这个国花，所以呢，它的花语呢，也祝福呢，也代表的是 victory，也就是胜利的意思。那么受到他祝福的属牛的朋友呢，在这个礼拜，你们因为呢，呃，总是希望能够有很多的掌控在手上。 所以呢，你们的好胜心呢也会相对的会特别的强一些。那么在这个礼拜呢，基本上呢，你会很想要在对方的眼前呢，表现你的这个呃强而有力的那一面，或者是你比较优势的那一面。哦，尤其是针对如果你是在呃追求对方，那是你有。 这个竞争者的状况的时候，又会更为明显了，因为你就是一心的想要，呃，把这个对手呢给击败哦，来虏获你的这个对象的芳心。那么要特别注意的就是，这是一场，呃，要用以心来比心的方式，而不是以条件来比条件的方式哦。因为有些东西，呃，可能还是要因人而而去判断什么样才是对方看中的。 那这样子才能够是真正对你是有帮助的哦。好，再来呢，下一个生肖呢是针对属牛的朋友呢，在当中哦，有提醒你们要留意的天数，有一天是周四。那么，再来就是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在当中是属于贵人相助的一周，那么我们很容易呢得到贵人跟家人的一个助力哦。 而且你会感觉呢，在当周好像越来越顺遂，但是要特别注意，就是我们在呃财运的部分哦，要有有这个警觉，有这种破财的隐忧，也就是比较容易会有一些小人呢，他们想要来呃骗你的财哦，所以要守好自己的财库哦，还有呢，耳根子呢，千万也不要太软了，就跟着去乱投资哦。 那么再来就是在这个礼拜呢，你们比较容易会萌生一些，比如说我想要换工作的想法。那这些都不是坏事，因为其实我们可以多方面的有多一点的选择哦。那么也会建议你们呢，就是在人际方面在当中呢要留意互动的时候，请不要给对方有太大的压力，或者是呃让对方感受到你好像干涉或者是很有呃这个控管的欲望哦。 这样才不会让一段关系呢适得其反。那么在当周呢，我们要留意的天数有一天是周三，而针对属老虎的朋友，我们在当周的开运花呢是折菊。好，那么折菊呢，他是罗马士兵，他在牢里的时候呢，受到了这个圣罗伦斯的感召啊，后来呢，他就改信了一个基督教。 但是呢，最后他又不幸呢是以身殉教，所以呢，大家就用了这个折菊呢来纪念这位圣人。所以他的这个祝福之下，也代表是属老虎的朋友们呢，在当中呢比较容易会改变信仰，也就是你本来深信不疑的东西，你可能就会选择就是，哎，改变了，或者是说你本来很相信的对象，你就会。 选择，呃，我不再去那么的依赖了。你的依附的这个情感就比较容易会在当中有一种转移哦。所以在这一个礼拜呢，也意味着是说，属老虎的朋友们呢，你们的这个个性呢会更加的天真，呃，也需要呢要多一点的留意哦，而且尽量呢就是要让自己有这种过人的这种勇气呢。 才不会让你在感情或者是人际上面触礁而感到挫折哦。那么在这个礼拜呢，要有更多的自信去相信自己哦，才比较不会因为觉得好像觉得自己的这个左右摇摆的这个态度呢，呃，影响你觉得自己呢好像不够有定力哦，而让自己呢失去了这种信心哦。 好，再来呢，下一个生肖呢是针对属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在当中是属于化为行动的一周，那么这也意味的是呢，老师会建议我们呢，一定要把想法呢化为行动哦，因为这样子你才有办法在当中呢创造不一样的结果，那整体运势呢也。 建议你们呢，必须要在当中呢，以稳定中求发展的方式去发挥，尽量照着规律去走呢，就不会有太大的一个问题。而针对你们呢，在工作方面，请不要太过的保守，要适当的去做一点不同的尝试。还有也要留意一下呢，也就是我从我们嘴巴所说出来的话呢，是不是无意之间呢，会伤到了别人的玻璃心哦。 然后最后呢，让自己造成一些不必要的困扰。所以呢，在这个礼拜会建议，除了我们在呃谈吐上面要多加的留心之外呢，也需要把你现有的这个生活的这个步调呢，把这个节奏规律给抓回来哦，把脱序的一些时间观念呢，给重新的抓回来，才有助于呢，让你再次的回到轨道上哦。 而针对属兔子的朋友，我们在当中要留意的天数有一天是周一，而在当中我们的开运花呢是螺旋仙材。那么在这个欧洲的这个洋灰墙的这个铺草的瓦的屋顶上呢，它其实很容易都会长了一整片的这个仙苔哦。那这个景色呢也非常的常见。 会让人家觉得相当的有这种绿意盎然的感觉，而且是充满安乐的这种气氛。所以到他祝福的朋友们呢，也就代表的是呢，你在当中呢，总会很容易自足安乐，给人的感觉上就会是相对的稳重。但是，即便接触你的人呢，会有这种安全感哦，或者是说，呃。 你的对方呢？你的对象呢？也会觉得是说你给他这种很安逸的，好像会是一个好伴侣，好或者是好太太、好妈妈的感觉。但是你就会失去了某一种特质，就是你要让对方觉得你们在步入那个阶段之前，你也同时可以当一个好的聆听者、好的朋友、好的情人哦，才是能够让这段关系呢。 可以，呃，多一点火花的方式哦。再来下一个生肖呢，是针对属龙的朋友。属龙的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于需要找出原因的一周。这也意味着是我们在当周其实很需要给自己一点独处的时间哦，来找出许多事情背后的真正的一个原因哦。 呃，尤其是最近你跟人在沟通的时候呢，你可能在合作上都会容易会有卡关的一个状态，所以呢，老师会特别希望你们要多特别注意一些小地方，呃，因为呢，可能都是这些小地方呢，渐渐的就像有这种效应，然后它就会把它影响，然后放大。那么在当中，其实你会想做很多的事情，可是往往呢。 总是都会受到一些状况而有所牵绊哦，所以请你们务必要有多一点的耐心去做等待。那感情上呢，希望你们呢，如果面临一些变动或者是状况的时候，要多一点的判断力，不要太过急的去下决定哦，或者就是呃往坏的方向去想哦，那这样子呢，才能够真的去找出你们的问题点。 那在当中呢，如果你很想要赚钱，就要记得你要先学会怎么样理财。而理财之前呢，也就是你要去知道你拥有多少钱财，所以要先学会守。那么守之前，你更要代表的是我们要知道怎么样储蓄哦。所以呢，先做好最根本的，因为我们要理财是理有闲置的钱财。 所以呢，先做一点储蓄，你才能够知道你有多少闲置的钱财哦。好，那么再来呢，在当周呢，我们要留意的天数呢有两天哦，除了周一之外，还有周二。而针对属龙的朋友呢，我们在当中呢要注意的就是呢，我们受到的是威尔斯阴历的祝福。那么威尔斯阴历呢，它就是阴历的一种。 啊，那一般而言呢，阴历它是非常喜爱高山的植物，尤其是在海拔五千八百公尺的高山上，都可以发现它们的这个踪迹哦。那么这个威尔斯阴历呢，它也一样呢，会是长在高山的这种倾向，所以呢，它的祝福之下呢，就代表的是天上的花。 那受到他的祝福的话呢，也意味着是说，呃，我们在工作上呢，你会很想要追求自己的理想。哦，那么人和方面呢，你只想跟你有共鸣的人去对话。感情方面呢，就是比较偏向，就是可能会看的比较高标一点，你的条件设的相对也会比较的高一点呢。那么这样的一个人呢，在当中呢，你虽然想要追求理想。 然后也想要追求你的灵魂的解放，你有这种很多元的性格的都融合在这个礼拜。但是呢，你要先了解，在当中最重要的是，你应该要先琢磨一下你自己的知性和教育呢，才是的这个整个教养哦，才是当中呢最重要的一环哦，因为你要先了解自己，你才知道。 需求是什么，你才要去找到对的东西啊，或者是说对的人物来配合你哦，而不会变成是你去迁就他人哦。好，再来呢，下一个生肖是针对属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在这个礼拜是属于得失心比较重的一周，所以要提醒你们一定要保持平常心哦，这样你整个状况呢才会是良好的。 事情呢也才能够越做越顺。那我们在工作上呢，可以多听听一些不同的意见哦。那你会有一些意想不到的收获。那在当周会建议我们在处理文书上面呢，一定要多一份的谨慎哦。呃，因为这样子才可以让我们的工作呢更具条理跟分明。那请不要把你工作的情绪哦跟压力带到关系里面，不论是家里或者是亲子。 哦，或者是呃恋情的关系哦，所以要务必呢，适当的把你的这个压力做一下释放。当中我们的偏财运呢，几乎是没有的，所以呢，先顾好你荷包的钱，先守好它就好了，不要贸然的去做一些投资就可以咯。而在这个礼拜留意的天数有两天，除了周三之外，还有周五。 而在当中呢，属蛇的呢是受到了纯白水仙的祝福。好，那么这个精神分析家呢，以希腊神话中哦迷上自己，好，那他呃做了一个比喻呢，就是我们这个呃把这个自恋跟自我陶醉型的人呢，他们都把它称之为这个纳索斯症啊，因为呢这个。 神明哦，在希腊的这个神故事里面呢，他是看着这个河中自己的倒影哦，因为迷恋而不小心呢，落入了这个池里面而溺死。所以呢，它也意味的是说，在这个礼拜呢，属蛇的朋友受到这个纯白水仙的祝福的时候呢，你就比较容易会有自我陶醉的一个倾向，而自我陶醉呢，可能会代表是你会。 多爱自己，或是多重视自己，你会以自己的出发点去看很多面的事项，所以你比较没有办法顺利的打开我们的心胸来去接纳别人。那这样的状况的时候，就会代表是，如果你心中只有自己，你看不到别人，是不是就比较难去获得真正的爱情哦？那么恋情就也很难呢，就是实现。所以，请你们一定要敞开心胸，不要只看到自己。 要适时的看看周遭呢，才能够让你在感情上呢更加的顺遂哦。再来下一个生肖呢，是针对属马的朋友，属马的朋友在当中是属于需要等待时机的一周。这也代表是呢，我们在这个礼拜呢，呃，老师建议呢，可以就是以安稳的度过这阵子呢为首要的一个目标，先积蓄我们的能量哦，因为毕竟在这个礼拜，其实你的这个。 整体的精神状况是比较不好的，所以真的凡事还是先求稳哦为上策，尽量不要在你的脑袋不清楚的时候去做一些决定或者是提出一些建议哦，就很容易被打枪哦。那么我们在工作上呢，不要有太多自己的想法，先专心做好本分或是被要求的事情就好了。哦，等到你真的脑袋比较好，比较能够。 很快速的去运转多方向的思考的时候，你再来去提供意见。那人和方面呢，会建议如果呢偶尔对方跟你有一点点不一样的意见的时候呢，其实你可以多包容一点，不要太过的去指责或者是纠正别人哦，才不会太过的惹人厌，甚至呢招小人哦。 那么在当中要留意的天数比较多，有三天，除了周四之外，还有周六以及周日。所以针对周日的部分呢，在家庭或者是跟呃亲子好，或是这个对象的互动的时候呢，就显得要格外的注意哦。如果你不想说话，不如好好的先让对方知道你是需要有自己的空间，才不会让对方呢。 感觉又被你冷落或是冷暴力咯。而针对属马的朋友，我们在当周的开运花呢是金线番红花。那么这个花它是献给军事坦斯堡的总教主的花朵哦，因为当时呢他退回了皇帝进城的贿赂，招来了怨恨而被杀身亡哦，所以呢他的祝福就代表的是清廉。 那受到他祝福的朋友们呢，在这个礼拜，其实你比较容易会让人家有这种人品清高、处事清廉、人为非常正派的感觉哦。所以你会很像是正义的那正正义的那一方，很像黑白两面的时候，你就是白的那一面。所以你要更提防的就是小人哦。还有呢，有些东西不要太过的固执哦，要留一点余力跟。 贿赂给别人哦，因为这也是给自己留一点后路哦。好，再来呢，下一个生肖呢是针对属羊的朋友，属羊的朋友呢在当周是属于逢转折点的一周哦。那老师会建议我们不妨可以多尝试一些不一样的做法来累积你的自身经验哦。比如说你在这个礼拜其实我们在工作上是比较得心应手的。 那这样的一个成就感呢，也会让你的动力是比较大增的。可是你有没有办法呢，把这一股能量呢，同时带到你周遭的人呢？如果可以的话呢，不妨可以试看看。那么在这个礼拜呢，要注意的就是你跟同才之间，可能是因为工作上有默契，所以你还是知道怎么沟通的。可是你跟另外一半在沟通方面呢，可能就比较容易会出问题哦。 所以要特别注意就是，不要呃，因为觉得沟通无效，然后呢，你就呃让对方吃闭门羹，就不再沟通了。那这样的话呢，反而是等于还不如一开始就不要去触碰那个话题哦。好，再来就是呢，在这个礼拜，其实呢，你如果在针对有投资的朋友，你可能会心比较大。 这个心比较大，就会让你什么都想试试，什么都想沾边哦。如果我们有闲钱的，就算了。可是呢，还是要建议了，这个礼拜其实是比较适合保守一点，把钱先放在口袋里的一种，呃，不要太执意的去做一些冒然的投资，不然就很容易会有套牢的迹象。而在当中要留意的天数呢，有一天是周五。 那么，针对我们属羊的朋友呢，我们在当中的开运花呢是虎耳草。虎耳草呢，它的学名其实是非常奇妙的，从拉丁语呢把它直接翻译过来呢，就是代表是“歌言者”。为什么？因为它非常喜欢长在背阳的山下啊，或者是这个岩石裂缝的的位置，所以长期下来呢。 搞不好它真的都可以割开食言哦，因此呢，它的祝福呢也代表的是持续。而针对属羊的朋友呢，在当周受到这样的一个祝福的时候，也代表着你的这个耐性啊是非常的强的，而且应该是说超级强哦。你总能够持之以恒，慢慢的累积，然后呢去等待成就哦。所以呢。 在这个礼拜，如果是针对你是工作是属于学者型的，你是非常呃大力的；针对呃这种爱情长跑的呢，也是非常大力的，因为你或者是远距离的，你也是会不畏这些呃逆境的状况的。所以基本上呢，在各方面呢，都代表的是比较理想的一个状态。 好，再来呢，下一个生肖是针对属猴子的朋友。属猴子的朋友呢，在这个礼拜是属于需要放松面对的一周。那么这也意味的是呢，你不要想的就是我一定要去控制所有的事情。哦，请要放下你的这个得失心，你才能够更顺利的去展现你的才能还有专业哦。那不要一不如意呢就反着，或者就是呃失去信心。 我们运势呢有起伏是很正常的，呃，你只要注意你自己的言行，好，然后不要让别人去说你的闲话，然后不要去制造更多的一些争议，好，也不要去挖苦跟挑剔别人。那么在这个礼拜呢，其实就可以很安然的度过了。那么再来呢，在这个礼拜呢，是非常大力这几个行业的。 朋友，尤其是针对在做房地产相关的，啊，或者是在做投资相关的朋友，啊，不可以，可以呢，好好的就是放手一搏。而在当中呢，要留意的天数有一天是周六，而下一个来下一个部分呢，是针对属猴子的朋友，我们在当周的开运花呢是番红花。那么番红花其实它是有点沉。 淡紫色，然后它的花火的部分是深紫色，头的部分有点橙红色的一个状况，而且它会绽放出非常彩色、呃鲜艳丰富的一个样子。所以呢，它的祝福之下就代表是多彩。那么在当中，属猴子的朋友呢，受到它祝福的影响之下，总能够让人看到你才华洋溢的一面。 所以老师会建议呢，其实你可以不妨呢，好好的去想一想，你下一段的人生的旅途呢，你是想要往哪一个方向去迈进哦？呃，那其实这这个呢是很重要的，因为这样你才知道你在接下来你要怎么样去调整你的生活跟步伐。那么在这个礼拜呢，其实呃，很多时候呢，你总会。 是有辛苦的那一面，可是是不为人知的。比如说，你是在私底下付出更多的努力，你牺牲了更多的睡眠，然后你才能够经营的好，你别人看到亮丽的那一些部分。哦，所以呢，你对那些可能只有表面上关心你的，你也很懒得去做太多的一个呃表述哦，包括呢，呃，那些不是很呃。 那个关心你的，或是很不不是很那个重视你的，呃，你也不是很想要特别的去，呃，跟他们多做说明哦。但是呢，这些人呢就很容易呢被你的这种态度呢给莫名的给吸引哦。所以你在这个礼拜其实呢要调试的就是适当的释放一些比较，呃，属于，呃。 类官方的讯息，那么也比较可以让你呢避开这一类麻烦哦。因为大家呢就至少知道你的状况了，而不会一直来探你的底哦。在下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友呢在当周是属于需要做好准备的一周，而老师也会建议我们在这个礼拜呢，凡事要先做好准备再冲刺，才不会浪费你的力气哦。 那也会建议你可以多找一些好朋友来给你一些关键性的建议哦。千万千万在当中不要独断独行，适当的听取他人的意见哦，会是比较有利的。那在这个礼拜，如果你有心仪的对象，不妨呢可以运用当周呢的这个运势呢，因为是非常适合让你出动，好，也就是主动出击的一个时间点，可以不妨安排个小约会或者是旅行哦，对你们。 的这个感情呢，是可以有加分的效果。而在这个投资的部分，会建议就是鸡蛋不要放在同一个篮子里面，要多方的尝试呢，才会是比较理想的。在当周要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周日。针对属鸡的朋友，我们在当周的开运花呢是柳叶紫苑。那么在我们这个旧约圣经中的 Job 记呢。 他是记载的忍受了各神的各种考验，经历了很艰辛的故事哦。所以这个主角 Job 呢，他曾经就用这个治疗脚部溃烂的药草草哦，也就是我们的这个呃柳叶紫院。所以呢，它有一个别名呢，就叫做 Job 的眼泪，因为呢，他的这个祝福呢，就代表是考验，而受到他祝福的朋友们哦。 属鸡的朋友，你们在这个礼拜总会觉得好多事情都是变化多端的，上一秒感觉还是往这个方向进行，下一秒怎么就整个就是收摊的，甚至整个就是改变了。那么要提醒你们的就是不要气馁，因为在这个礼拜，即便就是你可能要经历很多重重的考验，但是呢，都是有助于你的自我成长的部分，因为你会发现你的。 呃，果断判断，然后，呢，就是你可以很快去消耗这些情绪哦，也可以把这些情绪转化为你的能量。所以在这个礼拜，请一定要乐于去接受这样的一个挑战哦。再来下一个生肖呢，是针对属狗的朋友。属狗的朋友呢，在这个礼拜是属于好会产生火花的一周，而这个代表的是呢，我们在工作上面呢。 呃，比如说比较容易会遇到一些国外或者是外地的朋友哦，那他们都会给你带来一些工作上的火花，那你比较容易呢被他们呢深深的影响哦。那我当然希望这股影响是往正面的哦。那这一般指的就是会把你带入一个新的领域啊，或者是新的作业的模式啊，呃，但是绝对不是情感方面的，所以请你们一定要。 呃，拿捏清楚，不要误会了。那么，在这一个礼拜要切记，我们在事业上呢，也要小心呢，不要因为你自己不信任感很重，或者是比较容易起疑心哦，会怀疑哦，然后你就容易跟别人呢心生嫌隙哦。因为如果有这样的迹象的时候，就很容易会让你们的合作关系可能会有损失，或者是会中断，或者是呃，会把一些机会呢。 流失，然后放给了别人哦。那如果在互动关系上有一些压力的时候呢，会建议不妨找一些，呃，跟你比较磨合比较久的同事或者是伙伴一起参与，这项案子或工作。那这样子，你可能会因为感觉比较有信任的人在里面，你也可以比较会转移这个不安的情绪，还可以转移焦点哦。 那同时呢，也可以让事情更加顺遂的去进行。那么在当中呢，我们的运势相当的旺盛，所以并没有需要留意的天数。而针对属狗的朋友，我们在当天的开运花呢是烟雾花。那烟雾花它是献给在西元八世纪在荷兰传世基督教的先驱者威利普罗特的花朵，所以它的祝福之下就代表是 pioneer。 先驱的意识，也意味的是，你们呢，总让人觉得感觉是属于很前卫的，总是跟着潮流走的，随时可以转变立场，变成另外一个人的感觉。呃，某个程度上呢，你是很容易可以很快去割舍的，不管是针对新的恋情或者是旧的恋情，你都可以去很快的去调整自己的情绪哦。但是这种。 很善变的这种态度呢，有的时候你会给你带来一些负面的一些标签，因为别人会觉得是你怎么会花这么少的时间就可以很快的自我疗伤？所以呢，呃，要让别人呢，呃，转念一下，或者是转换他们对你的想法一下。 呃，因为其要让，尤其是要让人家觉得是说，只要你是真的是陷入真爱的话，你也会愿意去接受被互相呃约束的一面。好，所以呢，希望呢别人呢不要把你上标签这个样子。好，再来呢，最后一个生肖是针对属猪的朋友，而属猪的朋友呢，在这个礼拜呢是属于乐观面对的一周。 我们的事业运、官运都会很旺哦，所以在这个礼拜，你只要做事记得不拖延的原则之下呢，你的这个财运呢就会跟着来哦，好运呢就会贴身跟着你。还有在这个礼拜呢，还是要注意一下，即便运势很旺，可是你情绪比较容易会有低落状况，所以在这个时候，你可以多跟家人啊、朋友啊。 哦，去做互动，然后尽量往好的方向去想，然后尽量用乐观的情绪去面对。哦，那么凡事尽就可以解决哦。因为呢，在这个礼拜，只要你跟人去做接触，这些人都会变成你的贵人，也都会给你相对的相助。而在当中，属猪的朋友运势相当旺盛，因此并没有需要留意的天数。而在当中，我们的开运花呢是金鱼草。 那么金鱼草它是在日本的神户时代呢，呃，因为它的这个花朵的形状像金鱼而被这样命名的。那么人们在欧洲呢，会觉得它比较像狮子或者是犬狮狗哦，所以基本上其实它也是有蛮多的别名的。所以在它的祝福之下呢，也就意味着是属猪的朋友，呃，在这个礼拜比较容易是会伪装自己。 那么上了伪装的这种状况呢，就代表是基本上你是不是很容易轻易可以被了解的对象？因为你浑身上下都会让人家觉得散发一种很迷样的气质，很难去理解，很难去认识你，不知道从哪里去切入哦。呃，所以要注意的就是，在你心仪的对象面前，尽量不要有这种故弄玄虚的态度，不然的话呢？ 你可能还来不及表白你的心意，对方可能就对你没了兴趣哦。好，那么以上呢是针对呃各个生肖在当中要注意的事项。再让我们来看一下在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先第三名是属兔子的朋友，第二名是属牛的朋友，而第一名是属老虎的朋友。 先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么在当中这三位呢，在感情上的呢，尤其是如果你们是单身的族群哦，在这个礼拜桃花运呢，相对真的会是比较旺的，甚至会有很多条线，可能是可以让你去做选择的。女生的部分呢，就很像万人迷哦，可能会有。 长辈啊、亲友啊，都想要介绍人员给你哦，所以可以好好的去把握一下。那如果是单身的女性、呃男性的部分呢，你只要把自己的外表呢整理的干干净净的啊，比如说我们定期的去修剪头发啊、鬓角啊，或者是有刮胡子啊，那让自己那个就是呃很帅气的那一面、很上有上进心的这一面展现出来。那么有心仪的这个。 缘分呢，就比较容易会接近你哦。但是还是有一个前提啊，即便对方来跟你有一点互动，你也是要主动的去追求，那才能够真的是八字有一撇。那么针对已婚的对象呢，这三个生肖的朋友呢，就不要忘了你另外一半呢，呃，还是需要你的关怀跟照顾哦。所以呢，还是要适当的表现出献殷勤哦。 才不会引来莫名的唠叨哦。好，以上呢是针对当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号，或是透过下方官网的连接来跟老师预约线上咨询。我是金玲老师，感谢大家本次的收看，我们下周再见喽。 拜拜。